Сегодня попал на лунку морскую. И вот еще хочу заснять вот этих акулят. Вот этих вот ёршиков. камера у меня ходит сильно. вот это происходит. Привозят рыбу рыбаки, складывают аккуратно вот в такие ящики потом это все поддается на продажу. То есть а вот, вот так. Кальмар, акула. Да. да. А вот, вот так вот. Константин, я говорю, кальмар, а он